η άλλη μεγάλη ευτυχία σε αυτή την ιστορία είναι οι άνθρωποι που γνώρισα σε όλους τους τόπους. Στην Κομοντινή, στις Άπες, στη Ροδόπη, στον Εύρο, στα χωριά, στην Εύβοια, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία. Παντού όπου πήγα για αυτές τις ιστορίες, η Μαρία και εγώ, συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν χαρά ζωής. Μας δώσαν την αίσθηση ότι αυτός ο τόπος, ο κόσμος γενικά, δεν πρόκειται να χαθεί. Ότι δεν έχει μορανθεί το άλλος για να καταστραφεί ο κόσμος.